benvenuti ad un nuovo video alla TV. Io sono Vanessa e Anastasia e oggi faremo un video dove vedremo qui, però non siamo noi due. Oggi ci sarà papà e mamma con noi, ma dentro ai bicchieri, come vedete, dobbiamo mettere una cosa, una cosa buona e una cosa cattiva. E Allora, quando, quando diciamo di aprire gli occhi, devono bere o di qua o di qua. Chiamiamo la mamma e papà. Ciao bimbi! Allora, stasera io e papà... Ciao papà! Ci sfideremo in questa challenge disgustosissima dove Vanessa e Anastasia decideranno un liquido buono e un liquido cattivo e noi dovremo decidere quale cannuccia scegliere. Allora, cosa facciamo? La conta io e papà, vediamo chi inizia per primo? Tasso, carta, forbice sta stupendo. Ha vinto lui, quindi io metto la benda e Vanessa e Anastasia decideranno quale liquido buono o schifoso mettere. Tolgo la Avete messo quei liquidi? No. Mm. Eh, non so, è lo stesso odore, non capisco. <laughs> Zitto. Questo sa di Ehm, pesce? Ma non tanto pesce, aceto! E questo pure! allora, gli, gli aceti sono due gusti brutti, quindi non sono capito. Dove vuoi bere? Questo, bevo questo. Bevi, bevi. È schifo. Bevi. Questo è questo, il cetriolo. Però io posso dire adesso. Se vuoi puoi bere. Eh certo. Che cos'era? Yogurt? aceto, anche lui. Si confondono i gusti. Va bene, mi sono bevuta un succo di cetriolo sotto aceto. Ah, che schifo. E adesso tocca a papà, William. Di cosa stiamo parlando? Fantastico. Tentati. decidere quale cannuccia scegliere? Sì. Benissimo. A te la scelta. No, metà te. Posso togliere sì. Sì, sì. Io verrò fantasticamente, signori, e senza nessun tipo di problema, fantasticamente questo. Cos'era? Succo? Era lì. Il culo. Perché nella vita bisogna lasciare fortunati. imbarazzo, lo stento. Va bene, quindi sarà 1-0 a per lui perché ha trovato l'ingrediente buono. Tocca a me. Ok. Ok. Fatto. Siamo pronti? Siamo pronti? Tolgo. Signori. la fascia. Sento puzza di pesce qua. Allora esce qua, ma se aspiro lo sento di qua. Ma sto notando una certa macchiolina posizionata vicino alla mia cannuccia, probabilmente di olio di pesce, per ingannarmi. E quindi a questo punto bevo questo. No, Come ci si sente? <laughs> Come ci si sente? Un fazzoletto! Credo di essermi bevuta l'olio delle acciughe. Che schifo! 2 a 0 per te, William. Adesso tocca a me. Procediamo? Sì. Quale cannuccia scegli, William? Quale Ma. sarà la fortunata? Quella di destra o quella di sinistra? In questo senso mi dici di bere esattamente qua. Coca-Cola e abbiamo i funghetti o abbiamo la Coca-Cola e abbiamo i funghetti Romina lo scoprirà signori di cosa stiamo parlando? mi sa tanto di fa quindi abbiamo la Coca-Cola a destra e la Coca-Cola a sinistra assaggiamolo eh, ormai qua non si capisce più niente assaggiamolo di aceto oddio che schifo da qua Tocca sinistra. Stanno di muffa. No, che mi state prendendo in giro, non è coca. No, l'ho sentito, ma non è coca. Tu hai fatto solo il rumore della coca, Vanessa. Guarda, Vanessa, Vanessa, Vanessa ti metto in castigo una settimana. Eh, è Coca-Cola? Stai attento perché secondo me non è Coca-Cola. È coca, è coca. Hai visto? Ho detto io. Cos'è la sua vendetta. Va bene, l'ultima mancia la faranno Vanessa e Anastasia. Allora, siamo pronti per l'ultima sfida dove si sfideranno Anastasia e Vanessa. Sasso, tacca, sol, vince. Io. no, è uguale, amore, è uguale. Sasso, carta, forbice. vinto lei? Sì. Hai vinto tu, amore, quindi la cannuccia. Coprite gli occhietti. Sono pronti? Sì! Avete messo le bende? Sì! Ciao! Facciamo vedere le bevande. Sono le bevande. Prendete pure la benda. Anastasia, tu hai vinto. Devi decidere se bere da questa cannuccia o da questa. ciao a tutti. Ciao. Ciao. ciao. Se il video vi è piaciuto